Всім привіт! З вами знову Артур. Е, тільки що я отримав акредитацію в ДНР. Зараз я зустрітися з однією людиною, е, яка мене яка мене веде в курс справ, що тут і робиться, яка покаже, е, ну, яка може завести, куди я скажу. От, Тому, що я хочу сказати, перші враження від Донецька. По-перше, дуже-дуже гарно прийняли. Прийняли українською мовою українським борщем. Поселили мене, нагодували, дали е, не знаю, дали мені е, постіль, я поспав. Якщо ви побачите, ну, я зараз іду, Донецьк взагалі мене вражає тим, що дуже-дуже чисте місто. Е, ось Зараз побачите, я буду проходити біля дитячої площадки, діти граються. Е, в прес-центрі дуже тепло зустріли, дівчата посміхалися дуже зраділи, що я взагалі приїхав з України, намагаюся помирити українців. Тобто, До речі, вчора я спілкувався. Е, ті люди, які мене зустріли, це викладачка в місцевому університеті. Вона викладає зарубіжну мову, дуже гарно розмовляє українською. І що я хотів сказати? Аліса, Так, я тут шукаю кафешку, можу відволікатися трошки. Далі. От, Вона мені розказувала, тут, тут ніхто там не хоче нікуди в Росію валити. Вони хочуть просто жити класно, щасливо, без всяких цих олігархів, без тої влади, яка зараз вбиває в своїх власних же людей, яка відповідальна вчора. До речі, Донецьк дуже жорстко обстрілювався. Е, загинуло, не загинуло, були поранені і вбиті разом десь 70 чоловік, бо попала в базар, в ринок. Е, снаряди попадали дуже-дуже багато людей. Сподіваюся, сьогодні я зможу туди поїхати подивитися. Ми побачимо. Коротше, перше враження дуже-дуже від Донецька вражаюче. Тобто я не очікував, що так буде чисто, е, так все прибрано, так все чудово. Комунальні служби працюють, незважаючи на те, що йде війна. Люди, як бачите, на вулицях купа, незважаючи, що йде війна, що Донецьк обстрілюється. Ну це центр, сюди снаряди не долітають. Люди тут спокійно можуть ходити. Так. А зараз я шукаюсь, зустрічаюсь з одною людиною і буду давати вам репортажі про те, як живуть люди в Донецьку, про те, що вони думають про цю війну, що б вони хотіли українцям передати. Познімаю місця обстрілів, е, намагатимусь показати, хто і звідки стріляє, щоб не було більше питань. От. Е, хочу поспілкуватися з ополченцями. І подам все так, як воно є. Не хочу нічого викривляти нічого придумувати, бо я ж не український журналіст, я вільний блогер. Я за правду. Пока.